ダブルですどうも今日は皆さんにまた新しい不動産を紹介します本日紹介していただくのは N アセットの杉本さんですよろしくお願いします今日ね紹介してもらうのは、はい、ちらですどちらでしょうか、えー、こちらですねこちらはい何階建ての何階階建ての47階えー この辺ってどんな土地なんですかえー、はい、ホーチミンの中心地からですね、はい、えー、タクシーで5分ほどで着きますので、はい、あのー、通勤にも非常に便利だと思います日本人街のレタントも近いですよねあそうですね、ね、はい、はい、歩いても行けますねうわすごい、はい、紹介する部屋はどれぐらいで広さなんですかえー、45平米ほどですねはいワンベッドルームワンベッドルームですねはい 雰囲気変わりますねそうですねワ 1LDK でこのソファおっきい <laughs> くつろぎますねいやいや3人掛けでしょこれ <laughs> 全然4人いけるっしょみませんどうぞ来てくださいあはいはいすごい まだ余裕よ余裕よだって満員電車だともっと余りますからね満員電車の感じない満員電車だったらねこれで、ね、家の中それは嫌だろでもすごいいいなでもこのテーブルテーブルもおしゃれかっこいいなちょっと見晴らしはあれなんですかね目の前にそうですね別の塔が別の塔があるからでもこっちの左側見てくださいそうですね ーバービューがビーバービューはい来たすげえ高い47階高い高いいや高いよこれはベトナムの、はい、マンションですと洗濯物を干す場所がないことが多いんですけどこちらですね今はええー、降りてきてる、はい 古いリアクションしてるね、えー、降りてきてる、リアクション昭和出てるな、こちらにしっかりと、はい、すごい日を当ててえー、いいなだけどこれ寝室ここもその落ち着いた雰囲気のね大人の部屋って感じで、はい、でこれねやった全部できるはいこのベッドに寝ながら、はい もうだから本当動かなくなっちゃうね <laughs> 太っちゃうほらカーテンが動き出したよカーテンがどれだけどれオールオンしてたオールオフいいねワンタッチもうこういう時代になっちゃったな、はい、あもう炊飯器がついてるんですねはい いてますねこれもついてえ食器とかもついてますもしかして細かい食器はご用意させていただいてないんですよはいそれはだから自分でまあちょっとそうはいうー、おお出た出たすごいすごいすごいすごい結構ねオーなあのお魚だったりもこちらでね、はいグリルとかすごいなすごいなグラタンもできるし、はい、でも 一口コンロってことですもんねここはあいえええー、一口え三口ありますえー、はい、本当だあ僕完全に一口と思ってましたこれこれ三口いけんだはいまさに三口あり <laughs> はい誰にとって <laughs> 誰にとっても三口ありお料理が好きな方でもですよね、はい、料理が好きな方の三口あり、は <laughs> い ああけどまあ本当一人暮らしの本当単身者ね本当いけますよねさんいけん <laughs> さんいける3人いけいけるよこれいけるっしょそう、ね、扉閉まるほら満員電車満員電車ぐらい満員電車より全然楽ですね <laughs> 全然楽なんで満員電車で全部例えるの <laughs> 嫌だろ男3人目このとこ全然いけるあ出ろよもう広めの トイレというか便器ですね結構これ広めのタイプだ本当そうですねはい西洋人の方とかも平気でこう、はい、借りれるとはい <laughs> これすごいこれこれねなんでなんか電気つけたり消したり冷房とかできるんですかねじゃない そうですねこちらでいろいろなものをコントロールできます、ね、だってガードって書いてあるガードマンとかに行くんじゃない呼べるってことですかはいえー、ああよ呼べるわけではないです呼べる待 <laughs> っちゃった待っちゃった待っちゃった、はい、今え今ガードマンをどど多分電話だったあ電話が鳴って話したりできるのか、はい、そうでまあ何かあったとかで俺聞いたらそうエレベーター呼べんのよだ待ちたくないってことそうこれエレベーター呼べんの ホームドと今来ますよってことは、うん、はいこんなホームパーティーとかめっちゃしたくなるじゃんえなの今日買わなかった杉本さんはい僕らこの不動産企画毎回ここの家賃を当てたら、はい、僕らこの部屋をタダで借りるっていう <laughs> 企画をやってるんですよ、はい、はい、前回も約束していただきました、はい、今回も大丈夫ですか 大丈夫ですしゃー今聞きましたね一発で当てたらもうピシャリ当てたらですよ、はいやつよね当てますよマジで <laughs> いやもうだって何件か見てるからそのデータ入っちゃって僕らマジで入ってますそうですか当てられますよマジでだって <laughs> だってやっぱそんなねなんかほら例えば1118とかはない絶対ないってことは絶対ない大体 もう50刻みじゃん50刻みね、うん、1250とかねかじゃうん言いましたせーの1450あだから上げてきたってこと1450 1450僕1300ね1000 1000はないよ1000絶対ない絶対ない奇跡を1000絶対ない答えをお願いしますはい1400ドルですうわ マジかー、はい、1400ドルでした1000はやっぱ夢のまた夢かいや夢のまた夢よまあねそれは無理よねそれは無理じゃあこういった物件はまだまだあるってことですもんねそうですねグリーンゴールド以外にも、まあ、はい、えー、グリーンホームズとかも、はい、マステリとかもありますねはいじゃあこちらのビーホームズゴールデンリバー気になった方は N アセットベトナムさんに皆さん問い合わせてみてください、はい、それでは皆さん連絡待ってますさよなら